ስሜ ተሾመ ራርሳ ይባላል። የመጣሁት ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው። የዘንድሮ እሬቻ የሰው ቁጥር ቀንሷል። ከዚህ ከወቅታዊ ከኮሮና በሽታ ጋር ተያይዞ ሰውም ተገድቦ ነው ማለት የመጣው በቁጥር ነው። ወደ ስድስት ሺህ የሚሆን እንዲሳተፍ ተደርጎ ነው እየተከበረ ያለው። ይህም ያው ህዝቡን ታሳቢ በማድረግ ነው። የጤናነት የደህንነት የሀገር ጉዳይም ስለሆነ በሌላ መልኩ መረዳት ጥሩ ነው። ስሜ ተረንጎት ይባላለሁ ከአዲስ አበባ ሬቻ ዛሬ አሪፍ ነው ግን እንደ ከዚህ በፊቱ አይደለም። ሰው በብዛት ሲመጣ አብሮ ሲያከብር ሁሉ ነገር ሲሆን ደስ የሚለው። በተረፈ ግን ለደህንነታችን ሲባል ማለት ነው ለኮቪድ 19 ሲባል ስለሆነ ችግር የለውም። ኦሮሞ በአንድነቱ ነው የሚታወቀው፣ በጨዋታው ነው የሚታወቀው፣ በዘፈኑ ነው የሚታወቀው። ይሄኛው ግን ዛሬ ስላልተደረገ በጣም ቅር ያሰኛል። ስሜ ጌታቸው ፍቃዱ እባላለሁ። የመጣሁት ደግሞ ከአዲስ አበባ። ዘንድሮ በጣም ያሳዝን ከኮሮናውም አንጻር ከሌላውም አንጻር በየቦታው ሰዎቹ አትገቡም ተብሎ በፍተሻ በምናምን በአንዳንድ ነገር። ስለዚህ አንድ ላይ እሬቻን በይቅርታ በፍቅር በመተሳሰብ ሊያሳልፍ የነበረውን በትንሽ በተወሰኑ ሰዎች መሆኑ ቅር ብለዋል። ኦሮሞ ህዝብ እንዳለ ቅር ቅር አሰኝቷል። ለምን ብትል የተለመደው አብሮነት ነው። እኛ የለመድነው ከምስራቅም ከደቡብም ከየትም መተን አንድ ላይ እናከብራለን ብለን፣ ሁለተኛ ደግሞ ይሄ የፍንፍኔ እሬቻ ደግሞ በጣም በጣም ከሌላው ለየት የሚያደርገው ከመቶ ሀምሳ ዓመት በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ስለዚህ መጨመር ባለበት ሰዓት ቁጥሩም እንደዚህ ሲቀንስና ሲገደብ አልቀርም በሚል ነው የመጣሁት እንጂ በጣም ቅር ብሎኛል። ስሜ ታደሰ ቢቂላ እባላለሁ። የመጣሁት ከሆሮ ጉድሩ ወለጋ ጅማራሬ ወረዳ ጎበን ከተማ ከሚባለው ስፍራ ነው። የባለፈው በነፃነትና በህዝብ ብዛት የደመቀ ሆኖ እጅግ አስደስቶን ነበር ያሳለፍ ነው። የዘንድሮ ደግሞ በኮሮና በሽታ ምክንያት የተባለውን ያህል ባይሆንም ከሞላ ጎደል ስነ ስርዓቱን ለማክበርና ለማስታወስ የተደረገ እንጂ ሙሉ በሙሉ እንደ ባለፈው ዓመት የደመቀ አይደለም። የዘንድሮ ቀዝቃዛና ብዙም ድባብ የሌለው ነው። በሚቀጥለው ዓመት ኮሮናም ጠፍቶ ዲሞክራሲም ሰፍኖ ኦሮሞ ሕዝብ ሙሉ በሙሉ መጥቶ በደማቅ አቀባበል እንደምናደርግ በተስፋ ጠብቃለሁ። እግዚአብሔር ያው ይሄን እንደ ዓለም የሚያስቸግረውና ዓለምን ያንቀጠቀጠው በሽታ ከሀገራችን ወጥቶ ሁሉም አምና እንዳከበር ነው አይነት ምንም ነገር ኮሽ ሳትል ነው ያከበርነው። አምና ሁሉን አቀፍ ስለሆነ እሬቻ በባህሪው ከምንም ነፃ የሆነ በዓል ስለሆነ በዛ መልኩ ሁሉንም አቅፎ በዓሉን በሰላም እንድናሳልፍ እመኛለሁ። ስሜ ታደሰ አለማየሁ እባላለሁ። ከጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሁለት ነው ለቀው። ይህ ባህሪ መሆኑ ትንሽ ይሰማኛል። ዞሮ ዞሮ ግን ለጤንነትና ለአገር ደህንነት ሲባል በዚህ በጥቂት መከበሩ ችግር የለውም። ነገር ግን ሀገራችን ሰላም ሆና ከበሽታው ተላቃ በሚቀጥለው ዓመት ከዚህ የበለጠ በደመቀ ሁኔታ እንዲከበር ምኞቴ ነው ማለት ነው።